ahora levanten la mano los que le dicen a la mamá y al papá que los quieren mucho. ¿Cada cuánto lo dicen? Cada mm. día. ¿Ah? Todos ah, ¿Ah? los días le decimos a tu mamá. ¿Y qué contesta la mamá o el papá cuando le dicen yo los quiero? Ellos también. No. levanten ya.